Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo poner música en el viento de Android. Y no es algo complicado, nada más es algo sencillo. Lo que tengo que tener es un reproductor de música. Yo por ejemplo tengo el reproductor de música de Google. yo ya tengo música, tengo dos, dos músicas que además eh, he creado hace poco, he eh, creado hace poco para mostrar nada más para enseñar en este vídeo. ¿eh? Y como me han escuchado un poco, como escucho. le gustó, Bueno, sigamos con Si quieren poner otra música, no hay problema. Que te termine la música, que te termine la música, se pone otra música. Eh, se pone otra música, así que no hay problema. Para, todo esto, la creativa, creativa listos tienen que activar la notificación de, notificación de la producción. dice tengo que activar la la búsqueda, búsqueda de notificación ¿entienden? y bueno eso es todo aunque también hay otro método donde hay otro método no necesitas a un Si no de música, no Si no tienes un producto de música, puedes usar YouTube, eh, Tengo un vídeo sobre eso, sobre eh, cómo usar YouTube para todo esto. para poner música todo esto. Pero no voy a hacer un vídeo de eso. Chao. Hay, otro, hay un vídeo sobre eso. Y le voy a dejar en la descripción. Así que... Bueno, eso es todo. Eso es todo. Así que... Chao, cuídense. Dentique y comente.